扒下对方的防线，进攻变得非常简单。我们来教一下啊，如何拿手把对方的手给扒开，打拳或打肘，看一下比较好用的打肘，真是这样的啊。但是可能你们呃没有什么泰拳比赛的机会去用，对吧？你可以做的是直接上去左手啊，可以扒开他的手，往下扒了之后再打肘吗？不是，扒下来的过程中直接完成横向肘法，嘣肘法。 或者也可以完成斜线肘放往下走，嘣，切它啊！当然横向可能好一些，能直接能切到下巴。哎，来一个组合，可以吗？调肘上，调肘走，扒下来，嘣，打，OK。你再换一下啊！当然你也可以把他的手扒下来打拳，扒下来打拳，另外一只手扒下来打拳，OK。组合演示一下，咚咚咚咚咚，嘣！ <laughs> 组合演示。一下， <laughs> 组合演示一下啊！来，走走走走走！哈哈哈！又 <laughs> 笑场儿，你 <laughs> 我也不知道为什么。 <laughs> 我想写高兴的事情。好，组合演示一下啊！走走走，八嘣！哎，加低扫都可以。无论怎么样，最后来一个左拳，完了直接右手八嘣打，或者直接走嘣嘣，身体八嘣。 走，你扒对方防守手打拳的时候啊，你看，比如右手扒，对吧？你左手保证一下护头，好吧？你扒的时候，实际已经完成什么了？完成蓄力转体了，看到了吗？转体蓄力，你完成了转体蓄力，扒下来的时候扒过来，直接打，包就非常轻松啊。包括你扒他另外一只手也一样，看左手上去扒，扒下来，这个是扒的过程，中看往右转体了，转体蓄力，包打，对吧？这个至至于这个摆拳你是。 这样打还是这样打，美式还是欧式的已经不重要了。你喜欢哪种打哪种，对吧？如果他下巴防得比较紧的话，我觉得你可能你这样打打脑门儿，或或者说打头的侧面一下，效果不大。你想打下巴的话，可能这样横向打好一些，对吧？哪怕你说你不适应，对吧？力量小点打上去，对吧？打出如果没事儿，就没关系。我们打泰拳嘛，对吧？然后他重心往这边偏了，低扫地直接接上。 蹦，对吧？这低扫可能就有效果了，没关系，尝试一下。来，另外一边，右手来一个直，然后左手搬，蹦，低扫踢另外一只腿，再来一遍。勾，蹦蹦蹦，OK，你可以尝试一下类似的组合啊，然后印一次练习，非常的好。